Today I feel uh, gay. Why are you gay? Because they're damaging the mind. Wokeness. Ich will mehr Polizei auf den Straßen, aber weniger Sprech- und Denkpolizisten in den ideologischen grünen Stuben. Das braucht es nicht.